Este canal va a ser sobre consejos de imagen y creación de outfits de manera rápida y sencilla para hombres. Hola, soy Álvaro Mantilla. En el video de hoy vamos a ver 5 maneras diferentes de cómo combinar mi prenda favorita, que es el buzo de cuello alto. Acompáñenme. La primera idea sería utilizar solamente el buzo porque nos da un estilo clásico y sofisticado. La segunda idea sería utilizar con una chaqueta denim o de jean. Antes de todo no se olviden seguirme en mi Instagram que estoy como Álvaro Mantilla 1 donde publico varias fotos con diferentes outfits. Esta chaqueta la podemos utilizar abierta o cerrada, la cual nos da un estilo más street. La tercera idea sería utilizarla con una chaqueta más sport para una ocasión informal. La siguiente idea y mi favorita es utilizar eh, con un traje o terno, ya que muchas personas no utilizan este, no utilizan este estilo. Podemos reemplazar el buzo por la corbata y utilizar accesorios como un reloj o unas, unos lentes. Podemos utilizar también con un traje llano o a cuadros. Es una manera muy versátil de utilizar este uso. Por último, para un día de frío nos podemos poner encima un abrigo. De igual manera, podemos utilizar accesorios como un reloj y unas gafas. De esta manera complementamos el último outfit sin perder la combinación del abrigo con el buzo. Muchas gracias por ver este video amigos y no olviden suscribirse.